गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर विनय जैन कह रहे हैं गुरुदेव मेरी यह जिज्ञासा है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एनर्जी फोटोन के रूप में एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है sunlight U V light infrared ये सभी एनर्जी के विभिन्न रूप फिजिकल वर्ल्ड इसी एनर्जी से चलता है तो फिर डिवाइन एनर्जी किसे कहते हैं क्या डिवाइन एनर्जी भी फोटोन के रूप में कार्य करती है एनर्जी तो एनर्जी होती है तो फिर वह पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो जाती है क्या फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ में अंतर होने से ऐसा होता है गुरुदेव कृपा समाधान करें बहुत अच्छा सवाल है वर्तमान में एनर्जी साइंस पर बहुत काम हुआ एक लंबे समय तक एनर्जी को मैटर से एक अलग पदार्थ माना जाता था क्वांटम फिजिक्स का एक अंग था लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण है एडिक्टन ने सर्वप्रथम ये साबित किया कि एनर्जी और मैटर एक ही वस्तु के दो नाम हैं मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है जहाँ तक सवाल है डिवाइन एनर्जी की एनर्जी का और एनर्जी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का तो एनर्जी एनर्जी है उसकी जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है वह उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करती है ऐसा हम कह सकते हैं हालांकि अगर हम जैन पदार्थ विज्ञान के आधार पर विचार करें तो इस एनर्जी की समूह को हमारे यहाँ वर्गना शब्द से जाना जाता है वर्गना का मतलब होता है सजाती पुद्गल परमाणुओं का समूह विभिन्न प्रकार की वर्गनाएं हैं और उनकी जातियां भी बताई हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि शुभ वर्गनाएं कैसी होती अशुभ वर्गनाएं कैसी होती जब हम पॉजिटिविटी जहाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ शुभ वर्गनाओं का बाहुल्य होता है और वो हमारे द्वारा ग्रहण करने में आती है और जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ अशुभ वर्गनाओं का बाहुल्य होता है और वो भी हमारे ग्रहण करने में आती है इस आधार पर हम अगर कहें तो शुभ अशुभ वर्गनाएँ हैं इनका स्पर्श इनका स्वाद इनकी गंध और इनके रंग तक में विभिन्नताएं बताई गई और ये चारों चीज़ें हर एनर्जी में होती क्योंकि वो मैटर की प्रॉपर्टी है तो अब साइंस इस विषय में क्या कहता है मुझे नहीं मालूम लेकिन हमारा पदार्थ विज्ञान इस बात को कहता है कि ये दोनों तरह की वर्गनाएं होती है इसलिए एनर्जी में नकारात्मकता और सकारात्मकता को माना जा सकता है